ngo nivurishe ya ntuza yaje bavuga ngo ngo hari ikintu ngo ni urunyo ruza mu muntu ni urunyo koko mutubwize ukuri natwe Yes ni Yellow TV and of course nje DJ Mubera nkuko musanzwe mubimenyereye epizode ya mbere rero y'icyorezo cya coronavirus twayikoreye Kimisagara uyu munsi turi igikondo tumanutse ahantu bita mu gashyekero reka turebe mu gashyekero naho abaturage bameze gute ese coronavirus bayumva gute ese barimo barakoresha ubuhe buryo kugira ngo bayirinde tuzagenda dukora episode nyinshi zigiye zitandukanye tureba icyo abaturage bayitekerezaho reka tugere mu gashyekero tuganire n'abaturage turebe icyo bayivugaho coronavirus wowe ntujye kure ikindi turakwibutsa gukora subscribe kuri Yellow TV ukora like ndetse na comment kugira ngo udusangize ibitekerezo byawe stay in touch aha turi ni neza mu gasantere ka gashyekero aho bajya bakunda kwita ngo jikero ahantu hakunze kurangwa amavoma abantu benshi n'ubundi murabona ko abantu ari urujya n'uruza ubuzima burakomeza aho urabona ko wagira ngo icyorezo cya korona virusi nta kibazo nta muntu n'umwe tubona uriho ufite agapfukamunwa cyangwa se masike nta muntu n'umwe tubona wambaye ga nta muntu ubuzima burakomeza byo nta kibazo urabona ko mu gashyekero nta kibazo kigeze kivuka abantu nta kibazo cya korona virusi bafite reka tuze kuganira n'abaturage b'ahangaha turebe koko niba iki cyorezo cyaba cyarageze ahangaha turagenda tuganira n'abaturage batandukanye twumve icyo bagitekerezaho cyangwa se niba hari uburyo bari gukoresha kugira ngo bakirinde kuko mu bigaragaraho uburyo bwo kukirinda bushobora kuba ntabwo ariko wenda hari ubundi buryo barimo barakoresha reka tuganire n'abaturage twumve se bimeze bite bo barimo barakiza gute muraho neza mugabo mumeze neza mumeze neza tubasanze hano mu gashyikiro turabona akazi karimo gukomeza turabona urujya n'uruza rw'abantu uh, mwebwe hano ntabwo icyorezo cyaba cyarabagezeho nyine tucyumva muri rusange ariko twebwe nta murwayi waboneka muri no karitsiye eh, iyo nta murwayi uraboneka muri karitsiye akazi karakomeza nta kibazo nta buryo mufata bwo kwirinda oya burakorwa murimo murabigenza gute hano mu gashyikiro se mu buryo bwo kwirinda hmm? nyine uburyo tubikora byo kwirinda ni ibisanzwe nyine byo gukomeza gukora isuku mu buryo bushoboka eh, hanyuma se mwamusobanukiwe neza n'uburyo iki cyorezo cya korona virusi cyandura twagiye tubyumva hirya no hino ku maradiyo hmm. reka tuganire n'umumama nawe uhagaze inyuma yawe uratubwira amazina yawe arine kamire arine kamire ariko wowe turabona ko iki cyorezo ibyo ari byo byose ntabwo ushobora kuba ugifiteho amakuru ahagije nusa amakuru nayabwirwa n'iki ko tubibona tugenda gutya nyine ntabwo murimo kubyumva kuri radiyo se cyangwa mu birebe kuri televiziyo byumva kuri radiyo turi kubyumva iyo ndwara turayizi turayizi nyine yatugezemo ariko nta twebwe hano muri karitsiye nta muntu twamenya umuntu uyirwaye ese icyo cyorezo ubundi mwumva kuri radiyo bavuga ko cyitwa ngo iki bavuga ngo cyitwa ngo iki eh. ngo nivurishe ya yaje yaje nyine ubwo ntituzi ukuntu byaje ariko hari izina bari kucyita bakubwira ko ari virusi yitwa ngo iki virusi yayo ese ko batubwira ngo barafata abantu ngo sinzi ukuntu ejo numvise kuri radiyo bavuga ngo ngo hari ikintu ngo ni urunyo ruza mu muntu ni urunyo koko mutubwize ukuri natwe bakubwiye ko ari virusi y'urunyo cyangwa ifite irindi zina ahubwo bayita izina rya se niyihe izina ryanjye nanjye byarancanze ntabwo mbizi wowe bakubwira ko ari urunya hmm. ariko se uzi uburyo iyo virusi yanduramo ni umwuka n'intuzakwipfuka ukapfuka intoki ugakaraba nako njye nabyumvise kuri radiyo nibyo ndi kumva nagira ngo ubwo ni uburyo bwo kuyirinda nabazaga uburyo bwo kugira ni ugupfuka ukanakaraba isuku nyine niyo barimo kutubwira none se mwebwe hano mu gashyikiro umurimo wo gukoresha ubuhe buryo mwirinda ni isuku turakaraba aho tugeze hose turakaraba kuva aho twagereye ahangaha nta muntu n'umwe twigeze tubona ufite agapfukamunwa nta n'umuntu twigeze tubona nta n'ahantu twigeze tubona umuntu yambaye ga murimo murabikorera mu rugo murimo murabikorera he none se n'ubu ngubu ibintu byose birimo guhenda hano igihe n'umuntu aba ari umukene ukabona ukuntu wabigenza ako kantu tuzagagura karahenda pe urumva karimo guhenda twese twacitse igikube ni ibintu byose birimo guhenda ibintu byose birimo guhenda ubuzima buhagaze bute noneho kuva iki cyorezo cyatangira kugeza uyu munsi ubuzima ni inzara dufite ni inzara dufite ntese turahahira hehe none icyo dusaba nk'abantu b'abakene ese <laughs> tuzabaho gute twebwe icyo musaba ni iki turasaba ubufasha gufasha abantu umuntu badufashe natwe noneho turebe ukuntu twirinda reka nkubwire genda ubwire kagame icyo cyorezo niba cyarateye mu rwanda si sibyo twese turi abantu mugena mu mutubwirire nk'ubu ngubu inzara igiye kutwica hm? ntabwo turi kubona ahantu twakura ibyo kurya mumubwire batuzanire ibyo kurya baduhe n'imiti rero turebe ukuntu twakwirinda icyo iyo ndwara turebe ukuntu twayikingira rero nitwa umutesi marie claire nkabanuye hano mu karambo eh, utuye hano mu karambo hano tugusanze hano mu gashyikiro waruje guhaha hano mu gashyikiro narinje guhaha birasa nkaho hano mu gashyikiro abantu batarumva uburemere bw'icyorezo cya korona virusi cyugarije isi ndetse n'u rwanda muri rusange abantu ubuzima burakomeza nta kibazo urabona ko nta muntu ufite ikibazo cy'uburyo bw'ubwirinzi n'iki urujya n'uruza rw'abantu nk'uko byari bisanzwe mu gashyikiro wagira nta kintu kigeze kiba mwebwe iki cyorezo ntabwo mwigeze mukimenya iki cyorezo twarakimenye ariko nubwo twakimenye ntago byavanaho ko n'ubundi twakomeza guhaha kuko nubwo kihari ariko dukeneye no kurya niyo mpamvu rero kuri ubwo buryo tuza nyine guhaha ariko tukagerageza nyine nk'uko bagenda babitubwira nk'uko bagenda babitubwira tukagerageza kutasuhuzanya cyangwa se kutegerana cyane nk'uko nyine babitubwira ariko ubuzima nyine bugakomeza tukagumya tugahaha tugacuruza nuko ibintu byose ubuzima bugakomeza uvuze kugerageza kutegerana baze kudufasha bazengurutse kamera ku bantu bose bari aha birasa nk'aho abantu uretse no kwegerana ahubwo barafatanye <laughs> urabona ko mu gashyikiro ntabwo barasobanukirwa neza ntabwo barakira uburyo bw'ikiremere uburemere bw'iki cyorezo bababwiye ko ubundi iki cyorezo cyandura gute iki cyorezo batubwiye uko gifata batubwiye yuko umuntu afatwa nyine ngo ahinde umuriro cyane mbese akagira akagira giripe ni ubwo rero nuko nguko nyine twumvishije mbese nk'umuntu aba afite umuriro mwinshi eh, akacika n'intege agacika n'intege ibyo ngibyo ni ibimenyetso bigaragaza umuntu wanduye icyo cyorezo twabazaga inzira cyanduramo uburyo cyanduramo Eh, uburyo cyanduramo ni ukuba wenda uri kumwe n'umuntu nk'uko wenda twaba duhagararanye nkaba nakorora noneho amatemba amatembabuzi nkore gutya akaba yakugwaho eh, niko bagiye batubwira yuko ariko yandura vuba cyane niyo mpamvu bagiye batubwira ko umuntu yakirinda kuba yakorora ari hafi y'undi kugira ngo hatagire nyine ibimutarukiraho hanyuma uburyo murimo gukoresha kugira ngo mukirinde mwirinde kwanduzanya mwirinde iryo kwirakwizwa ry'icyo cyorezo ni ubuhe buryo muri gukoresha mwebwe ubwo buryo turimo gukoresha kenshi wenda nk'ahantu nka gutya abantu baba barimo gukorera cyangwa se nko mu bigo hagiye hakwirakwizwa ziriya za rukoro dukaraba nk'aha handi hose hasanzweho nko mu mabutike n'iki cyangwa no mu rugo hose twagiye tuhashyira kandagira ukarabe mu ngo kandagira ukarabe zirahari nta kibazo ubu zirahari ahantu hose urakoze cyane mm, muratangira mutubwira amazina yanyu ok murakoze nitwa niringimana bonaventure mm. bonaventure tugusanze hano mu gakirikiro turimo turagenda tureba ese iki cyorezo cya corona virus mwebwe kimaze kubagiraho izihe ngaruka ubuzima buhagaze gute hano mu gakirikiro hano mu gashyekero turi aho ariko urebye ingaruka kirimo kutugeraho ibintu bijyanye n'imikorere ntago ntago bimeze neza bitewe Eh, nuko nk'ubu abakiriya bajyaga baboneka neza ariko ntabwo bakiboneka bitewe n'uko n'iki cyorezo hakabaho wenda gufungirwa kugira ngo wenda babe bakora iyo suku ariko ntabwo bimeze neza muri rusange Bonaventure mwebwe musanzwe mukora iki ubundi mu bisanzwe nigisha amategeko y'imihanda no gutwara imodoka ni ukuvuga ngo amashuri yanyu nayo amawoto ekore nayo ubu arafunze iyo eh, amawoto ekore arafunze kuko naho birumvikana ni ahantu hahurira abantu benshi ubwo natwe yarafunze dutegereje ko wenda nyuma y'ibi byumweru bihagira ikigabanyuka ariko dufite icyizere ko mu rwanda n'abari bafashwe numvishe ko barimo gukira ariko dufite icyizere ko bizashoboka hanyuma tugafungurirwa hanyuma tugakomeza gukora gusa nkatwe nyine nk'amawoto ekore tuba dusora n'iki buriya hari igihe wenda bizabaho gukererwa ariko ntabwo bizaba biturutse wenda ku mpamvu zacu cyangwa biki wenda hari ukuntu leta buriya wenda ntabwo izashyiraho ibintu byo kuba yaducaginga kuko ntabwo amafaranga arimo kuboneka neza nk'ubu turafunze ukwezi gushobora gushira cyangwa bikaniyongera ariko gusa reka dutegereze gusa dufite icyizere eh, eh, eh, bisa nk'aho oh, leta hari ibibazo bimwe yagiye ikemura ngira ngo oh, kubera iki kibazo cya virusi leta iramutse idabakuriyeho iyo misoro nkaba mu ma oto ekore kandi mumaze iminsi mudakora kuko n'ibyo byumweru bikarenga murabona ari nk'iki mwasaba leta bo murakoze ah, urabona nk'ubu ikira eh, kibazo kimara kuvuka habayeho kugenda hafungwa ahantu hahurira abantu nyamwinshi ikibazo rero cyaba ikibazo cyaravutse gusa icyo twasaba leta ni ukuvuga ngo buri kwezi utoyikore zirasora kandi n'ibindi bigo by'ubucuruzi birasora icyo twasaba leta wenda muri uko kwezi yagira ukuntu yatugabanyirizaho cyangwa bikaba ngombwa ko hagira ikintu ikora kugira ngo wenda tube twasonerwa nk'uko kwezi kuko nta no ku makuru bavuga ko bishobora kongerwa cyangwa ntibyongerwe bizaterwa n'uko iriya ndwara wenda izagenda ifata intera cyangwa ikagabanyuka muri rusange turebye mu bindi bihugu reka duhere nko mu baturanyi b'abagande ah, leta y'ubugande yasohoye itangazo ribuza abantu bafite abantu bacumbikiye cyangwa se abapangayi ah, kuba babishyuza mu gihe cy'amezi atatu bivuze ngo abapangayi bagiye kubera mu mazu oh, ya ba nyir'amazu amezi atatu batishyura ariko hano mu rwanda ntago biratangazwa ntawamenya niba koko naho bizashyirwaho cyangwa ubuzima buzakomeza koko muri iki gihe akazi gasa nk'akahagaze eh, n'ubundi ba landirodi ndetse na landiredizi bagakomeza kwishyuza abapanga nk'uko bisanzwe mwebwe murabona ubuzima buri bugende gute niba mwarimu ufite amazu mwabagamo muyakodesha kandi noneho bizinesi mwakoraga ah, zabatungaga zihagaze murabona ubuzima buri buze gukomeza gute eh, murakoze ah, nyiramazu buriya iyo ikibazo kivutse kumwe egisipuriningi umubwira ngo ikibazo cyavutse ni ni nk'uko kampasari eh, foru peyimenti takisi buriya iyo ikibazo cyavutse ntabwo bimubwira gusa ukora uburyo bushoboka byose bwose ukishyura nyir'inzu ariko uko byamera kose uba ufite icyizere ko igihe kizagera hanyuma igihe kiza kigatungana cyangwa wenda iyo ndwara ikabwabanyuka mu gihugu ku buryo watureka tugakomeza bizinesi eh. noneho reka turebe muri rusange ah, mu baturage bose muri rusange murabona iki cyorezo kiramutse gikomeje gutya murabona ubuzima bw'ejo hazaza bwabo buhagaze bute murakoze ah, cyaba ari ikibazo anjenerali nk'ubu abaturage nakunze kuganira nabo eh, ibintu bijyanye n'imihahire nk'ubu ibiciro byarazamutse kandi urumva n'imipaka ntago urujya n'uruza rw'abantu kubera iki cyorezo bitameze neza urumva havuka ikibazo kuri buri muntu muri rusange gusa havuka ikibazo kirekire kuko eh, ubukene kirize ekonomike ni ikibazo ntago byoroshye mu baturage muri make kiramutse kizamutse byaba ari ikibazo ngayo nguko rero bonavatire reka tugushimire urakoze cyane Eh, murakoze cyane namwe ngayo nguko rero ngibyo uburyo abaturage bo mu gashyikiro babayeho n'iki cyorezo cya coronavirus uburyo kibacyumva ndetse mwagiye mwumva ibibazo bitandukanye bagiye bafite abaturage bari kugenda batugezaho badutuma basaba ubuvugizi basaba ko eh, twagira aho tubibagereza turaza kubatumishyira rero ngira ngo ababishinzwe baraza gukomeza kudufasha kugira ngo bakemure ibibazo by'aba baturage ah, twebwe ni yellow tv mukomeje gukurikirana njye na DJ Mubera reka twibutse ko ushobora gukora subscribe ugakora like ndetse na comment kugira ngo turebe ese eh, ibyo mutwifuzaho ni ibihe ibitekerezo bitandukanye byanyu biba bikenewe kugira ngo dukomeze kubagezaho serivisi nziza kandi zibanyuze tuzakomeza tugenda tuganira ahantu henshi hagiye hatandukanye turebe iyi ni episode ya kabiri koko ya corona aho twasuye abantu bo mu gashyekero tukareba abo eh, babayeho bate iki cyorezo se baracyumva gute wenda ejo tuzakomeza tugende tukora n'izindi episode zigiye zitandukanye kugira ngo tumenye abaturage bose muri rusange rusange iki cyorezo barakivugaho iki se baracyumvaho kimwe ese uburyo bwo kukirinda ni bumwe cyangwa buri bantu bafite freestyle zabo we ntujye kure komeza ukurikirana ibiganiro bya Yero TV nakagaruka